Друзья, всем привет! Есть ошибочное мнение, что на короткие стрижки нельзя сделать много причесок, но это не так. Сейчас я вам покажу одну очень простую, но элегантную прическу. Нам понадобится расческа, также я буду использовать увлажняющий спрей для волос от Global Keratin. Можно использовать обычную термальную водичку. Теперь нам понадобится два зажима, крабики и, конечно же, шпилечки э, и всякие невидимки. Итак, расчесываем волосы. Разделяем на прямой пробор и делаем их слегка влажными. Я это буду делать своим увлажняющим спреем. Также можно использовать обычную воду, термальную воду, в общем, все, что есть под руками. Теперь с каждой стороны мы закручиваем волосы в такой жгут, как бы от лица. Забираем прядь за прядью, каждую прядочку от лица. Доводим этот жгут до затылка. Все, теперь мы зажимаем а, зажимом наш жгут. Закрепляем на затылке, вот так вот. И теперь весь жгут можно внутри э, хорошо укрепить невидимками и шпильками. Все, что у нас есть под руками, все зависит от того, какая густота наших волос. Если очень густые волосы, то, конечно, понадобится побольше невидимочек, чтобы у нас а, жгут не развалился. Все, все то же самое делаем с другой стороны. Ничего сложного, закручиваем волосы от лица в жгут. Также доводим до затылка. Используя зажим, закрепляем волосы. Внутри жгут укрепляем шпильками-невидимками. Если выбиваются какие-либо пряди, их тоже можно использовать как а, декорация к нашей прическе. То есть можно оставить локон на лице. Здесь этот локон я увлажню, чтобы он у меня закрутился в а, классический завиток. Но ну, а на лице локон все-таки спрячу вовнутрь. Прям вот так вот закручиваю в жгут и прячу пальчиком вовнутрь основного жгута. Все, друзья мои, сверху можно все это опрыснуть лаком. И до новых встреч. Целую, пока. Друзья, всем привет! Есть ошибочное мнение, что на короткие стрижки нельзя сделать много причесок, но это не так. Сейчас я вам покажу одну очень простую, но элегантную прическу. Нам понадобится расческа, также я буду использовать увлажняющий спрей для волос от Global Keratin. Можно использовать обычную термальную водичку. Теперь нам понадобится два зажима, крабики и, конечно же, шпилечки э, и всякие невидимки. Итак, расчесываем волосы. Разделяем на прямой пробор и делаем их слегка влажными. Я это буду делать своим увлажняющим спреем. Также можно использовать обычную воду, термальную воду, в общем, все, что есть под руками. Теперь с каждой стороны мы закручиваем волосы в такой жгут, как бы от лица. Забираем прядь за прядью, каждую прядочку от лица. Доводим этот жгут до затылка. Все, теперь мы зажимаем а, зажимом наш жгут. Закрепляем на затылке, вот так вот. И теперь весь жгут можно внутри э, хорошо укрепить невидимками и шпильками. Все, что у нас есть под руками, все зависит от того, какая густота наших волос. Если очень густые волосы, то, конечно, понадобится побольше невидимочек, чтобы у нас а, жгут не развалился. Все, все то же самое делаем с другой стороны. Ничего сложного, закручиваем волосы от лица в жгут. Также доводим до затылка. Используя зажим, закрепляем волосы. Внутри жгут укрепляем шпильками-невидимками. Если выбиваются какие-либо пряди, их тоже можно использовать как а, декорация к нашей прическе. То есть можно оставить локон на лице. Здесь этот локон я увлажню, чтобы он у меня закрутился в а, классический завиток. Но на лице я локон все-таки спрячу вовнутрь. Прям вот так вот закручиваю в жгут и прячу пальчиком вовнутрь а, основного жгута. Все, друзья мои, сверху можно все это опрыснуть лаком. И до новых встреч. Целую, пока.